Passei, passei, passei, passei. Passei, passei, passei. Passei, passei. Ya, ya, ya. Animais que você acaba para mim, você não pé é grande para Ok? Ajá, senhora, eh, conversação de Dulce, pero agora fora es que é corrente, sim, sim, conversação mais para atrás, tá, mais tranquilo. Ana ah, me sinto baixinho. Ok, Oke, santur alla vindilanti, alla vindilanti e bar Cichitina Bardilanti, guarda una para non ci partare contro. Era qualcosa sia solo perché ma comunica mi ha detto, ma che si perché è fresco, sì. Ho un po' di antichi energia di sole. I'm saying? Okay, Jacobo Santa Villa, quase Rende, Cassi do San Barrio, Angelo Santa Benta Quebabo. Não, não, tem que contar quem é Poni. Tá se está falando de bom, se tira pouco. Sim, sempre tá over de muita linda, quando de algo sushi, foi, tira pouco. Já, só cada um dia que eu com caminha, eu digo baila que milhão por hora do barranhete. Já? Ok, bom. Sorry, ok. appinta, rende grandi, grandi na edad, grandi na sabiduría, grandi para el pueblo de Kosovo. Caminan mucho chiquito, un feto coordinata ulteriore, corda, un feto auetamente cambia a eternidade na medida. Nunca mais me vigente de um exame, o de lágrima, o de cara de um pouco. Isso! Esse é o Está